ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಊಹಿಸುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಗುವಿಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿರುವುದು ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳಿವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಟು ಎನ್ನುವ ಪದದ ಥರ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸುವವರೆಗೆ ನೀವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಈ ಆಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ